ज्वाला जगा अंदर किस बात से है तंग दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग बीमार हो गया था लगा मौत थी करीब वो दौर था कुछ ऐसा वो वक्त था अजीब जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब तब मिला YouTube और खुद में बिलीव मिडिल क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई आज भी है याद चाचा की सुताई पिताजी का गुस्सा उसके पीछे की दुआएं आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए हम उससे पूछो किसे कहते हैं रोना हम उससे पूछो क्या होता है खोना निन्यानवे में खो दिया पिताजी को मैंने मुझसे पूछो होता क्या है पिताजी का हूँ सोना मेरे चाचा जी और दादी भगवान के तो रूप छाव में रखा न लगने दी है धूप पाल के बड़ा किया पड़ा दिया नसीब है नसीब वाले होते जो अपनों के करीब हैं ज्योति पहले नफरतें ज्योति पहले गालिया आज वो है तारीफें आज वही तालियां मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया छोटी सी उम्र में एक छोटू मेरा यार था बैट बॉल खेलते वही मेरा प्यार था घर की गरीबी की वजह से सब छोड़ा आज भी है यार चाचा ने जब मेरा तोड़ा खेल कूद छोड़ जिम्मेदारियां उठाई सपनों को छोड़ करने लगा मैं पढ़ाई था ता तरस कमा के तन्हाई बहन बैठी घर पे जिसकी सुननी थी शहनाई स्कूल में था मस्करा सबको था हंसाता बंद कमरे में रोया न किसी को जताता अध्यापक थे बोलते कि इसको ना पढ़ाना पंकज कौशल बोले नाम है हाँ अमित बढ़ाना अठारह का लड़का कॉलेज में जाके भटका चका चोन में तक हो गया जो ना था मैं वो हो गया थे जिनके दिल तोड़े उनसे माफी हाथ जोड़ के जिन्होंने दिए धोखे उन्हें राम राम बोल के मैं जो थी पहले नफरतें जो थी पहले गालियां आज वो है तारीफें आज वही तालियां मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया पढ़ाई में न मन कुछ बड़ा था करना जेब खाली रोती आंखें और अकेला कमरा आंखों में ले आंसू हंसना मैंने सीखा हंसने ने सिखाया मुझे जीने का तरीका अंग्रेजी गानों के किए देसी गाने मिक्स डबिंग सुन लोगों का प्यार हुआ फिक्स कॉपीराइट पड़ गया उड़ गया कंटेंट टूट गया दिल बिखरे थे सारे सेंटिमेंट फिर मैं खुद वीडियो में आया कंटेंट फ्रेश था मैंने बनाया देसी कंटेंट जो देश से जुड़ा देसी देख देसी सब था बनने लगा पार्टी में मिले कुछ बड़े यूट्यूबर उड़ाया जिन्होंने मेरा मुंह पर मजाक गुस्सा में पी गया वापस वहीं गया जहां था अविनाश और रोहित का साथ मैंने काम से दिया नाम वालों को जवाब सबके मुंह बंद चुपता हिसाब ग्यारह मिलियन का तय किया फासला मेरे फैंस मेरी जान मेरे फैंस मेरा हौसला फैन फेस्ट जिनके लिए छोड़ा उन्हीं ने दिल तोड़ा की तगाबाजी मुझे अंदर से झिंझोड़ा फैन फेस्ट भी जाऊंगा गले फैंस को लगाऊंगा पिछले साल नहीं आया माफी मैं चाहूंगा जो मेहनत से कमाए उन फैंस पे है नाज देश की आवाज चार पांच दोस्त खास दो चार कम पर जितने लाजवाब पूरे किए खुद के दम पे जितने देखे मैंने खुआ कुछ लोगों का ये भी कहना है ना तो ये पार्टी करता है ना ही ये इंडस्ट्री के लोगों से मिलता है मैं बताता हूँ इस इंडस्ट्री का कल्चर ही कुछ ऐसा है ये उगते सूरज को सलाम करते हैं जब मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए था तो मेरा अच्छा वक्त भी काम के लिए ही होगा ज्योति पहले नफरतें ज्योति पहले गालियां आज वो है तारीफें आज वही तालियां मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बन बच्चों के साथ मम्मी पापा को हंसाया गंद नहीं कंटेंट पारिवारिक बनाया फिर भी काफी लोग बस गंद ही सराते हैं मेरे साफ कंटेंट और व्यू जवाब दे जाते हैं इंस्टाग्राम एडमिन मुझे रोकना है चाहते पर ये लोग मेरी सोच कभी रोक नहीं पाएंगे जितना भी लगा लो जोर उतना लगा लो पर ये उगते सूरज को कभी रोक नहीं पाएंगे इंस्टा एडमिन का बस काम करना बुराई चंद रुपए ले करना दीन ना ईमान ये वो जो गुमनाम फिर भी क्या उखाड़ लिया इतने पैसे देकर <laughs> मेरा विजन क्लियर इनका है ब्लर ब्लर पर साथी मेंढक सारे करे टर टर भोले भाले बच्चे बिगाड़ते हो तुम जल्दी से उतरो ये बिठाएंगे न सर पर अनपढ़ों का कहना अमित है गवार क्योंकि अपनी देसी बोली का किया है प्रचार जो किया है मैंने उसका आधा भी तो कर एम एल ओ की डिग्रियां सड़ रही है घर पर अंग्रेजी आती अच्छे से तुझे सिखा भी तू हिंदुस्तान की मैं मिट्टी तभी तो हिंदी हूँ जो भाषा अपनी बोलने में शर्मा कमाते हैं वो वही है थूकते जहाँ वो खाते हैं कपड़े से जाती क्लास नहीं देखी मैंने डाली दरिया में करके काफी नेकी एक ही है और एक ही रहेगा ये टैलेंट पे यकीन ना कि कोई शेखी यूट्यूब और व्यूअर्स मैं आपका आभारी हूँ प्यार आपका कभी सब पे भारी हूँ ना मैं फेंक ना फेंकू बस इतना फर्क माँ की आंखों का हूँ तारा जो रहा है चमक जो थी पहले नफरतें जो थी पहले गालियां आज वो है तारीफें आज वही तालियां मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया पिताजी आज आप जहां पर भी हो मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो तभी आपका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है मम्मी आप मेरे सर का ताज है दादी और चाचा को भी आज मुझ पर नाज है दोस्तों तुम्हारी भाभी भी मेरे पास है ये गाना उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज क्या से क्या बनाया मेरे सभी चाहने वालों को दिल से शुक्रिया और प्यार ना चाहने वालों को भी बहुत सारा प्यार आपका अपना अमित बढ़ाना